больше половины населения э, нашей необъятной Родины, к сожалению, страдает лишним весом, и треть женщин и четверть даже, ну, пока пятая часть, но приближаемся к четверти мужчин, это люди с ожирением, которые уже условно не могут называться здоровыми людьми. Эм, для того, чтобы такое ожирение, нужно посчитать свой индекс массы тела. Эм, привожу здесь мой пример. Вы берете ваш вес в килограммах, Рост в метрах возводите в квадрат, делите одно число на другое, получаете цифру. Если индекс массы тела у вас больше 25, значит, к сожалению, у вас уже есть лишний вес. Больше 30 – это ожирение, а больше 40 – это ожирение третьей степени, или по-другому морбидное или болезненное ожирение, которое является очень высоким риском заболеваний и даже, к сожалению, смерти. Поэтому, безусловно, все озабоченные контролем веса сейчас во современном мире – а почему? Потому что, с одной стороны, жировая ткань нужна нам. Жировая э, э, ткань нужна для того, чтобы запасать энергию. Но мы сейчас больше, к сожалению, тратим энергию э, в эмоциональном плане. Мы истощаемся эмоционально и умственно но при этом наши мышцы практически не работают как надо, а именно они главный потребитель энергии. И всего лишь 5% лишних килокалорий могут давать до 5 килограммов жировой ткани в год в плюс. Поэтому согласитесь, вроде бы мы переели немного, вроде едим как обычно, новогодние праздники и тому день, результат, к сожалению, встал на весы и увидел. Почему люди прибавляют вес в современном мире? Э, я поставила знак вопроса напротив пункта с наследственной предрасположенностью, потому что, с одной стороны, э, наши бабушки и дедушки не были сплошь с лишним весом, а мы, к сожалению, легко его набираем. С другой стороны, э, кто был, скажем так, на наших живых мероприятиях, слышали мои сообщения относительно так называемого генетического тюнинга, то есть э, то, что написано у тебя в ДНК, не обязательно будет читаться, как оно написано. Внешние условия очень влияют на то, что реализуется в жизни. И поэтому недоношенность является фактором риска ожирения, даже если в роду никто до этого не страдал лишним весом. Искусственное скармливание то же самое, потому что ребенок недополучит тот холин и назитол, который есть в грудном молоке. А у нас на грудном вскармливании в России дети, меньше половины детей получают молоко матери до 6-месячного возраста. Переедание, безусловно, это огромный фактор риска, и мы помним, что нужно потреблять более 600 граммов фруктов и овощей в день. У нас, к сожалению, это слабое место в стране. И избыточное потребление животных жиров тоже влияет на состояние здоровья. Ставлю вас восклицательный знак напротив пищевого поведения. Все дорогие друзья, помните о том, что вы являетесь примером для своих детей и внуков. И они бессознательно будут копировать вас, отражать тем, кого они любят. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас, ваш ребенок вырос здоровым, следите за тем, что и как вы едите. Низкая физическая активность, безусловно, да, фактор риска ожирения. Четверть взрослого населения в России и СНГ недостаточно двигаются в течение дня. Скрытый голод, голод мы помним с вами, что вроде мы, мы калориям передаем, но нехватка ценных питательных веществ сигнализирует мозгу, что еды не хватает, и аппетит повышается. И, к сожалению, на к холодильнику опять есть продукты пустые по ценным питательным веществам. Ну и, скажем так, процентов 10 ожирения – это еще и заболевания эндокринные, гормональные. Это уже, конечно, полностью епархия врачей. Последствия перед вами – они многогранны, многообразны и, к сожалению, вызывают не только, скажем так, э, угнетенное состояние духа своим внешним проявлением, но и значительно подрывают здоровье. Мы знаем, что лишний вес напрямую связан тихим убийцей диабетом. Поэтому, дорогие друзья, так важно подходить правильно к контролю веса. Вот почему э, Дженес предлагает именно системный подход. Э, вы видите пункт «Баланс» на слайде. Здесь, кстати, изображена уже не система Zenbody, а ее скажем, э, улучшенный вариант Zen Project 8, которого, честно говоря, я жду, потому что там есть еще один компонент Zen Prime, но о нем я надеюсь, что мы сможем с вами поговорить к концу года. Итак, почему голодание или диеты не помог закрепить эффект, эффект долговременно? Диета, с одной стороны, уменьшает поступление килокалорий, но и ценные вещества поступают в недостаточном количестве. К сожалению, у очень многих само слово «диета» вызывает своего рода эмоциональный стресс. Организм не любит ограничений и насилия над собой, и аппетит повышается. Мало того, многие на диеты дают обострение хронических заболеваний. И плюс ко всему временный эффект диеты. Как только вы прекратили себя ограничивать, вес вернется обратно да может вернуться еще и в большем размере, потому что и диеты, и голодание еще в большей степени замедляют обмен веществ. И к тому же голодание подвергает риску здоровья и даже жизнь в случае, если уже есть хронические заболевания. Напомню вам, дорогие друзья, что Zen Body – это комплекс для того, чтобы сбалансировать обмен веществ нарушенный и целостно подходить к управлению весом – Первый компонент Zen Body Shape притупляет чувство голода и уже работает на нормализацию обмена веществ. Zen Body Fit активизирует обмен веществ, помогает сжечь излишнюю жировую ткань. Zen Body это, я считаю, вообще суперфуд настоящий и к тому же приводит в тонус всю мышечную ткань, помогает ее нарастить, образовать рельеф, что так важно, когда худеем, потому что э, мало просто сбросить вес, нужно сохранить работающими мышцы для того, чтобы они продолжали э, активно потреблять калории, лишнюю глюкозу и использовать холестерин по назначению. Zen Body Shape, как вы видите, это капсулы, они помогают нам контролировать чувство голода и аппетит и поддерживать и уровень и сахара, и холестерина в крови, потому что у них очень интересный состав. Начну со второго пункта, это экстракт семян африканского манго, фактически эм, компонент, эм, скажем так, центровой в данном продукте, потому что он и подавляет аппетит, и содержит большое количество витамина С, влияет на жировой углеводный обмен, и э, действует и на центр э, аппетита благотворным образом за счет своего влияния на лептин, на содержание в крови гормона жировой ткани лептина. Хром участвует в регуляции уровня сахара и холестерина, активизирует и выработку белка, и поддерживает работу сердца и сосудов. Холин, тот самый, про который я говорила э, касательно искусственного вскармливания детей, он необходим и для э, нормальной структуры клеток, и играет огромную роль в транспорте жиров в клетку. Поэтому э, при недостатке холина жиры будут скапливаться в жировой ткани именно потому, что клетки не смогут использовать их как источник энергии. Экстракт листьев зеленого чая, безусловно, один из, э, скажем так, э, топовых антиоксидантов. И напомню вам, что в данном продукте э, полифенолов содержится 98%. То есть это не просто экстракт листьев зеленого чая, а экстракт очень высокого качества. Эм, мало того, вы видите восклицательный знак, который я поставила здесь, касательно того, что этот компонент очень хорошо работает при достаточном потреблении белка. То есть, конечно, купе с э, Zen Pro Zen Body Shape будет отлично работать. Кетоны малины усиливают чувствительность к инсулину и благоприятно влияют на жировой обмен. Инозитол тоже замечательный продукт и содержится в женском молоке. Он обладает и антиатеросклеротическим действием, и тоже усиливает усвоение э, клетками жиров. Zen Body Fit, вы знаете, это такие вкусненькие э, пакетики. Собственно говоря, э, постоянно у меня дочка даже просит дать ей попить, хотя это, в принципе, продукт, безусловно, для взрослых. Zen Body Fit помогает не только обуздать голод, но он налаживает работу обмена веществ, содержит незаменимые аминокислоты. Что это такое, я вам напомню. Дело в том, что аминокислоты мы можем получить из пищи, а часть из них наш организм может вырабатывать сам. Так вот, незаменимые аминокислоты организм наш не вырабатывает, мы можем получить их только извне. И посмотрите на замечательный состав. Все эти аминокислоты помогают наладить обмен веществ, замедленные обычные диетами и, собственно, самим лишним весом. А также часть аминокислот – Э, играют своего рода тонизирующую роль, потому что являются сырьем для э, синтеза нейрогормонов, улучшающих настроение и, собственно говоря, даже память. Эм, продолжим наше перечисление. Вы видите еще три замечательные аминокислоты, которые, вот первая, в частности, триптофан, э, является предшественником серотонина, гормона удовольствия. Вот почему, наверное, люди, которые, скажем так, начинают заниматься своим здоровьем с помощью системы Zenbody, чувствуют себя э, значительно лучше. И также еще и яблочная кислота участвует в обмене глюкозы и может увеличивать выносливость. Поэтому я вам, дорогие друзья, настоятельно рекомендую ZenFit обязательно сочетать с физическими упражнениями, потому что тогда э, вы вот этот прилив сил, который вы ощущаете с приемом ZenFit, направите в нужное русло, сжигая жир и поставляя его мышцам для переработки. Zen Pro Zen для повышения чувствительности. И вы чувствуете сытость быстрее и едите именно то количество еды, которое нужно вашему организму. Э, Zen Body Pro, вы знаете, что это продукт, э, который служит нам для того, чтобы контролировать количество калорий, потребляемых э, нашим организмом, потому что фактически еще вы можете заменить один из приемов пищи он наращивает мышечную массу, потому что содержит протеиновую смесь, причем это высококачественный гипоаллергенный белок, также омега-3, 6 и 9 жирные полиненасыщенные кислоты, которые, как вы знаете, являются замечательным антиоксидантом, собственную пробиотическую культуру и пребиотики, то есть волокна, нужные как раз тем лактобактериям и бифидобактериям, содержащимся в Zen Body Pro. Еще там есть э, экстракт листьев стевии, поэтому те, кто спрашивает меня на скайп-линии, почему Zenbody Pro сладкий, не поправлюсь ли я от него, отвечаю нет. Стевия – это натуральный э, сахарозаменитель, он фактически лишен калорий в сотни раз слаще сахара. Эм, я очень люблю, например, Zenbody Pro шоколадный, и он содержит какао, как вы знаете, это источник антиоксидантов, еще и источник гормонов удовольствия. Э, семена чиа славятся своим противовоспалительным э, действием, а также помогают утолить чувство голода. И экстракт со сложным названием лоухамго тоже обладает противовоспалительным действием. Почему здесь есть эти компоненты? Дело в том, дорогие друзья, что хроническое воспаление также способствуют ожирению. И вот здесь я напоминаю вам слайд касательно микробной экологии кишечника. Люди с дисбактериозом, страдающие ожирением, не могут похудеть, еще и в том числе потому, что дисбактериоз поддерживает хроническое воспаление в кишечнике и в печени. И поэтому э, замечательное действие ЗНПРО связано еще и с тем, что он направлен на нормализацию микробной экологии кишечника. А еще вы видите статью из очень авторитетного э, Э, иностранного журнала «Гипертония», э, которая приводила исследования научные, доказывающие, что при дисбактериозе повышается вероятность артериальной гипертонии. Напомню вам, как пользоваться системой ZenBody. Две капсулы ZenShape вы принимаете перед основным приемом пищи для того, чтобы снизить чувство голода. Обычно большинство используют их Э, утром и вечером, потому что вечером как-то хочется есть поменьше и не разгоняться на ночь. Э, ну, а утром для того, чтобы способствовать нормализации обмена веществ. Э, Zenfit я настоятельно рекомендую вам выпивать перед занятиями спортом, физическими нагрузками, потому что эти аминокислоты будут использоваться мышцами, как мы уже говорили, и применяется Zenfit за полчаса до еды. Э, обратите внимание на примечания, выделенные цветом. Э, незаменимые аминокислоты активируют обмен веществ и стимулируют синтез белка в мышцах. Э, несколько партнеров спрашивали по поводу того, что у них Э, на фоне использования системы ZenBody э, у кого-то повышалось давление, у кого-то повышалась э, частота сердцебиений и спрашивали, не содержит ли система ZenBody какие-то нейростимуляторы. Нет, эта система абсолютно безопасна с этой точки зрения, но именно эти аминокислоты, они за счет активации обмена веществ могут так действовать. А если вы практикуете физическую нагрузку, то аминокислоты будут тратиться по назначению. И даже сам производитель компания GNS Global, вы знаете, настоятельно рекомендует э, вам использовать физическую нагрузку для контроля над весом. Ну и вообще это просто полезно, вы знаете, полчаса физической нагрузки в день продляют жизнь вашим сосудам и сердцу э, и служат в качестве достаточной нагрузки для того, чтобы сжечь лишние жировые отложения. Земпро вы можете принимать или вместо э, приема пищи, если, скажем так, аппетит повышен, а вы понимаете, что в калориях надо себя ограничить, или после тренировки для того, чтобы быстрее восстановить мышцы. Э, отлично подходит э, к последнему приему пищи для тех, кто, допустим, поздно ложится и понимает, что на ночь есть не очень-то и разумно. Эм, обращаю ваше внимание тоже на контрастные сноски. Дело в том, что э, есть определенные требования к потреблению белка. Для людей, которые не занимаются тяжелым физическим трудом, э, в норме нужно потреблять где-то 0,8 до грамма э, белка на килограмм веса в сутки. То есть для мужчин это примерно от 65 до 117 граммов в сутки, в зависимости от веса. У женщин от 58 до 87-90 граммов в сутки. Э, если вы занимаетесь фитнесом, нормы потребления потребление белка возрастают и э, доходит до 1,8 и даже до 2 граммов на килограмм в сутки. Но нежелательно все-таки превышать 2 грамма. То есть при весе 80 килограмм, допустим, э, потреблять э, белка дополнительно при занятиях фитнесом нужно там, от 100 до 160 граммов. И люди, страдающие хроническими заболеваниями почек, особенно там начинающейся почечной недостаточностью, должны белок ограничивать. Их врачи об этом предупреждают. Поэтому если вы э, применяете ЗНПРО, нужно рассчитывать э, этот белок в составе питания в целом. Еще раз напоминаю вам, что для зажигания жира требуется на 15-20% больше кислорода, чем для горения глюкозы. Поэтому все-таки э, активная физическая э, нагрузка, жизненная позиция активная здесь очень важна для того, чтобы эффективно контролировать свой вес.